kaikille Nummeri tuolta niin että Kiitoksia kutsusta tuolla puhumaan tähän tuota, kirjan julkistustilaisuuteen. mä en tunne kuinka paljon porukkaa täältä, joka on pari sanaa esittäytymistä lienee paikallaan. mä kuulin tässä niin esittelijä porukassa otsikolla, että suomen kielen ammattilainen. Ja mä olen tota, siviilitöissä niin tietojärjestelmää, tietojärjestelmää rakentavan projektipäällikkönä ja tota, ja tämän lisäksi niin olen tehnyt pitkään sivutöitä niin freelance-toimittajana, niin eli, eli, ei kirjoittanut varmasti se noin 3000 niin, tota, yksittäistä julkaistua lehtiartikkelia. Ja tämän lisäksi niin mä toimin myös jollain tavalla politiikassa mukana, mukana eli olin muun muassa kaupunginvaltuustoon ehdolla tässä vaaleissa ja tulos oli ihan kohtuullisen hyvät niin ensin, ensikertalaiset. Mä luin tämän kirjan äh, kaksi kertaa siinä vaiheessa, kun tätä tota, äh, aloittiin ja mä olen aika vaikuttunut siitä. Eli mä katson nyt myös nämä, lehtijutut, mitä, mitä löytyy alasta, ja ne, niistä kaikista toistuu sama, sama niin ongelma. Nämä eurooppalaiset, tota, eurooppalaiset kirjatutkimusasiat on selkeästi, niin kuin, niillä, niillä on resursseista. Ja jos me mietitään tätä asia, mistä mä haluan puhua, niin mä haluan puhua kolmesta asiasta. Mä haluan puhua tästä niin eurooppalaisuudesta ja sen monikielisyydestä edusta. Sitten eh, tällaista, mitä parissakin, parissakin puheenvuorossa äh, sivuttiin, niin, eli eh, tekijänoikeuden vaikutuksista. Ja sitten mä haluan lopuksi päättää tämän asian tällaisen asian etsitään ratkaisuja. Eli mulla on sellainen otsikko siinä kuin Rosetta Kiiri 2.0. Okei, okay. kun me mietitään Eurooppaa, niin, niin se, että meillä on Euroopassa niin kuin tällainen yhteiskuntajärjestelmä, jossa joka ikinen kansalainen suurin osaa kahta vierasta kieltä, niin se on meidän valtava kilpa, yhteiskunnallinen kilpailuetu siinä vaiheessa, kun me vertaillaan niin kuin Eurooppaa verrattuna, verrattuna Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Siitä voidaan sitten keskustella, että onko, sen, onko Suomessa toisen pakollisen kielen syytä olla ruotsalaisuus, joku toinen kieli, mutta se on sitten poliittista päätöksentekoa, joka on paljon pitkäaikaisen työn takana. Se, mikä mua huolta, rupesi huolestuttaa, niin on se, että uhkaako meitä suomen kieltä oikeastaan ne digitaalinen puoli? Ja se on oikeastaan aika hyvä kysymys. Ja kun me katsotaan niin tota, näitä eri, erilaisia tietojärjestelmiä, mitä, mitä tietokoneissa on, niin se on täysin kiistatonta, että näissä ää, englanninkielisillä ja saksankielisillä ja muinkielisillä teksteissä on valtava niin, tota, etu verrattuna suomen kieleen. Esimerkiksi se, että, niin kuin, että mä, en, mä en löydä pöydistä kunnollista synonyymisanastoa, ainakaan sellaista kunnollista, kun vertaa sitä, englannin, vertaa sitä englanninkielisen sanastoa. Niin se kertoo jo siitä, että miten huonossa jonossa tämä on. Tässä kirjassa niin, tota, keskusteltiin tällaisesta mahdollisuudesta, että kielenkääntäminen koneella, koneavulla voisi olla, voisi olla hyvin niin kuin lähellä. Mä en oikein usko siihen sen verran, että tämä että on ollut lupaus, mikä on ollut parikymmentä vuotta jo ilmassa, mutta ei, ei, ei, se kyllä vielä ole niin tulevaisuus, vielä, vielä niin lähitulevaisuus negatiivista. Mä odotan itse, että tämä tulee olemaan noin niin 20-30 vuoden kuluttua kenties. asia, että sitten siihen voidaan palata. Leikkisesti voidaan sanoa jopa, että kumpi, että jää nähtävästi kumpi tulee ensin ydinfuusio vai tota, aikakonekään, jo toimiva konekääntäminen. Okei, no kun mä tuossa aluksi, aluksi sanoin tämän eurooppalaisen pointin siitä, että Euroopalla on hirveä kilpailu siihen, että täällä on yhteiskunta että täällä ihmiset, ihmiset osaa kahta vierasta kieltä, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tämän tueksi myös teknologista osaamista. Ja miten me saadaan niin valmiuksia tällaiseen? Onko meillä oikeasti valmiuksia? Tässä päästäänkin tähän kakkospointiin. Eli tota, teki, ahdasmielisen ja vanhalliseen tekijänoikeuteen. Tämä tekijänoikeus tuli jos parissakin puheenvuorossa esiin, että minkä, minkälaisia niin kuin, ongelmia se tuottaa, että pankkeihin ei päästä. Ja otetaan siihen sellainen käytännön esimerkki. Mä kävin katsomassa Finelivin tuota käyttöoikeudet. Niitä on 11 sivua. 11 sivua käyttö erilaisia käyttöoikeuslisenssejä. Ja sitten se löytyy tällaisenkin kielikukka, se on poimin niin verolainsäädännön, joka on siis julkisesti tuotettua materiaalia, niin sen etäkäyttöoikeudet ja konsortio jäsenet oikeastaan autorisoidut käyttäjille mahdollisuus käyttää aineistoa konsortio jäsenet tilossa sekä etäkäyttäjä riittävä aikaan autorisoidulla käyttäjille on pääsy aineistoon. Konsortio jäsenet oikeastaan paikaskäyttäjille pääsy aineistoon konsortio jäsenet tilossa. Mun täytyy sanoa, että mun piti melkein ottaa sanakirjan käteen, kun mä rupesin katsomaan, että mitä tämä oikein merkitsee. Tämä johtuu siitä, että meillä on tota, tekijänoikeuslaissa, että jos 14 pykälä, niin siellä määritetään aika tarkkaan se, että millä tavalla niin tota, julkisessa toiminnassa pystytään, niin tota, miten, miten julkisessa tutkimustoiminnassa pystytään käyttämään materiaalia. Ja se kuuluu sillä tavalla, että julkistusteoksesta saa sopimuksen nojalla Stirkun kaarimmissa, jossa kuudes pykälässä säätää valmistaa vapaata opetustoiminnasta tai tieteellisessä tutkimuksessa käyttäjästä tai käyttää niitä mainitusta tarkoituksessa yleisölle välittämiseen muuta alkuun radiossa televisiossa lähettämällä mitä tässä momentin säännöt koska kappale valitsee valvonnan tai vastaavat menetelmiä? Opetustoiminnassa saa äänen tai kuvan suoraan talteottamisen avulla valmistaa kappaleita opettajan tai oppilaan esittämän e, julkaisesta teoksesta opetustoiminnan tilasta käytettäväksi. Sitten valmistaa kappaleita ja käytetään muun tarkoitukseen. Kaiken kaikkiaan tämä pykälä on hirvittävän byrokraattinen ja aiheuttaa niin isoja, isoja ongelmia. Ja Muistaako kukaan tällaisen keissin? Keissin kopiosta. Kopiosta oli tehnyt niin tota, opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuksen siitä, että millä tavalla niin, tota, heidän aineistoja saa käyttää. Ja sitten tuli esille aivan loistavia kukkasia siitä, että itse asiassa kaikki aineisto täytyy liimata ja sen jälkeen raportoida kopiostolle. Ja tämä ei koske pelkästään sellaista aineistoa, joka on kopioston alainen, vaan se koskee tota, myös avoimesta internetistä kopioitua aineistoa tämä pitää raportoida tällaisessa erillisessä, erillisessä webipalvelussa. Tämä Herran kiitos, minulla oli sellainen kaveri, jota tietokonelehdessä blogaamassa kuin Ville Oksan, joka nosti tämän asian esille ja sen jälkeen että siitä nousi sellainen myrsky, että se onneksi siitä saatiin itse tehtyä niin kuin vähän helpompi, helpompi sopimus. Mutta ihan oikeasti tällaista tavaraa, tällaista tavaraa löytyy ja näitä tulee päivittäin vastaan. Ja kyllä tämä niin tarkoittaa sitä, että joudumistolla vähintään pitää olla tuntosalven höröllä. Joo, siirrytään tähän kolmanteen asiaan, pointtiin tässä näin. Jotta me saadaan niin tällaisen kirjo... Me, me, me ruvettiin tässä aikaisemmin näitä, näitä korpuksia ja muita vastaavia. Ja se on uutta mulla, koska mulla ei ole formaaliin niin kirjatutkijan koulutusta, eikä, eikä mulla ole itse pääsyä näihin aineistoihin. niin se, mä olen todella yllättynyt siitä, että miten hyvin niin nämä erilaiset teknologiat ja muut niin kuin, tieteelliset menetelmät kielen tutkimuksessa on, äh, ovat tota, kehittyneet. Ja mä väitän sillä tavalla, että jos meillä olisi tällaista niin kuin, lähdemateriaalia, tietomassaa tutkijoiden, opettajien ja äh, muiden vastaavien käytettävissä valtava määrä enemmän, niin siinä vaiheessa meillä oikeasti olisi niin, tota, äh, tämä koko tutkimus voisi astua ison askeleen eteenpäin. Miettikää se jos asia Twitteriin Oletko se katsonut kertakaan, niin presidentinvaali väitteitä, oli että pistikää käsi ylös, jos olette nähneet, muutama nämä nousee. Ja siellä on, mun mielestä on aika mielenkiintoinen sellainen homma, että siellä tehdään niin laajaa tekstimassa analyysiä, analyysiä siitä, että minkälaisia asioita nousee esiin, että mistä ihmiset twiittaa. Ja Twitter on sinänsä niin kuin äh, englanninkielessä, äh, lyhyen englanninkielen sopiva, sopiva aika mielenkiintoista tavaraa, että sieltä nousee tällaisia niin aiheita, mutta ei sieltäkään sitä varsinaista keskustelua nouse miten me saataisiin tällaista niin kuin tekstimassaa aikaiseksi, niin me voitaisiin periaatteessa niin kuin, tota, imuroida tutkimuskäyttöön amatööriblogaajien tota tuotoksiin, mutta niissä on, ne, ei ole, ne ei ole useinkaan niin kuin, tota, hirveän hyvää kieltä. Ja sitten lisäksi niissä on tota, samat niin tekijänoikeudelliset ongelmat. Tässä mä videoidaan tämän, mutta sen takia, että testiksi tehdään tekijänä, tekijänoikeus kieltää sen, että, että yliopistossa pidetty luentoa ei automaattisesti saa tallentaa, vaan itse asiassa tämä luento tekijänoikeudet on minulle. Julistatteko tämä nyt tota, vapaasti käyttöoikeutettavaksi, käytettäväksi? Mikä niin, lisäksi? Public domain. Mä argumentoin sillä tavalla, että jos meillä olisi oikeasti suomenkielisessä niin tekstissä tällainen, tällainen valtava tekstimassa käytettävissä sillä tavalla, että se on täysin vapaasti käytettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia, niin tämä auttaisi meidän pitkällä tähtäimellä siinä, että me kehitetään suomen kieltä. Me saadaan suomen kielen, suomen kielen, suomen kielen pysymään elävänä ja saadaan tota, pidettyä jopa meidän kansallista kulttuuria niin kuin paremmassa kunnossa kuin se nyky, nykytilassa on. Ja miten me saataisiin tällaista asiaa? Minulla on muutama idea tässä, tässä näin. Eli ensinnäkin tota, me voidaan katsoa meidän verovaroja verovaroin ylläpidetty Minun mielestäni Yleisradio pitäisi tehdä järjestelmästi sellainen asia, että kun se tuottaa jotain ohjelmaa, esimerkiksi vaikka lastenohjelmaa, niin siitä automaattisesti tuotetaan tekstitykset, e, tekstitykset kaikilla yleisimmillä niin kuin täällä käytössä kielellä, eli suomeksi, venäjäksi, englanniksi ja ruotsiksi. Ja ää, sitten pistetään niin digitaaliseen, ja digitaalisen tallennetaan ja digitaalisesti, digitaalisesti jaellaan. Jolloin tästä on vielä semmoinenkin hyöty, että tota, ää, tämä materiaali auttaisi niin kielen oppimisessa. Mä olen itse oppinut tuota ruotsin kielestä, niin on katsomalla muumisarjoja paljon enemmän kuin varmaan, varmaan lukiossa, lukiossa koskaan. Mm. Sitten lisäksi tällaista niin tekstimassaa, niin tota, pitäisi pystyä, tota, meidän pitäisi saada julkaistajien niin ison tekstimassan lahjoitus. Ja mä ehdotan sillä tavalla, että jos joku suuri mediatalo, tavalla, että Helsingin Sanomat, Voisi julkaista 10 tai 20 vuoden kaiken aineiston vapaasti, vapaasti tutkijoiden käyttöön, ja sitten tätä pitää joukkoistaa. Meillä on tällä hetkellä olemassa, olemassa tällainen, tuota, jos meillä on pelkkää suomenkielistä tekstimassaa, niin se mitä me tarvittaisiin tähän lisäksi, niin me tarvittaisiin tähän lisäksi käännöstä. Me tarvittaisiin tähän lisäksi sellaista asiaa, että me käännettäisiin tätä asiaa virke kerrallaan englanniksi, ja näin saataisiin niitä aikaiseksi niitä, tota, konekäännöstä varten oikeasti sellaista materiaalia, mikä, mistä voisi oikeasti olla niin konekäännöksellä hyötyä. Jos tällä hetkellä nämä, nämä konekäännökset, mitä se näkyy, niin niiden tota, taso on luokattoman heikko. Ja jos mietitään niin he, 10 eh, tai 20 vuoden niin yleiskielistä lehtitekstiä, niin lehtitekstissä on se hyvä puoli verrattuna sen Euroopan unionin lakitekstin kääntämiseen, että se on yleiskieltä, kun taas Euroopan unionin tekstit ja sen verran, mitä maanikunnan täällä politiikassa mukana ollaan katsonut, niin se on aika, aika lailla kapulakielistä ja hyvin niin kuin vaikeissa Mä ehdottaisin sellaista, että niin kuin tällaisen isoin joukkoistumisprojektin, jos me käännetään että iso, valtava, valtava massa tekstiä, niin äh, suomeksi ja englanniksi ja ruotsiksi, niin siinä pitäisi olla joku tällainen suuri kansallinen tota, toimia johtamassa sitä asiaa. Ja se toimija mun mielestä voisi olla varsin hyvin riippuva, vaikka olisi Helsingin yliopisto tai Aalto yliopisto. Ja tämän lisäksi niin tämä asia tarvitsee kyllä työntöapua niin kuin valtio, valtiovalta. Eli toisin sanoen niin tota, valtiovalta, niin kyllä mä olen vahvasti sen puolella, että on tota, tekijänäköislakia täytyy muuttaa sillä tavalla, että tutkimus tota, ää, opetukseen, tuotekehitykseen ja näiden jatkojalostukseen käytettävä, käytettävä kielimateriaali, jolla ei, ei itsellään ole niin kaupallista merkitystä, niin eh, annetaan täysin vapaasti käyttöön. Tämä oli minun puheenvuoroni. Kiitoksia tästä.